Com o ressurgimento do fascismo pelo mundo, e particularmente na Itália, onde você tem o florescimento né, de ideias fascistas, vamos lembrar que a Itália foi o lugar de onde saiu o fascismo e onde ele foi derrotado em 1945. Parece que agora é, essa erva daninha está tentando florescer novamente na Itália, com ataques fascistas a imigrantes, à esquerda, né? Isso é um fenômeno que acontece pela Europa também, na Grécia. Então é muito importante que haja um movimento de esquerda como esse Potere ao Popolo para dar um enfrentamento a esse, essa onda fascista e também as questões de cunho social e econômicos do país. Então eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade, essa, esse movimento, né, Potere ao Popolo, poder ocupar não só as ruas, mas também o parlamento italiano. Então tem toda a minha simpatia, potere ao povo, todo o meu apoio.